Saludos, Spicinan Boneriano. Mi nombre es Alex Angelat y bienvenido Tengo Estudio Bashi. Ave un tukumi, nos ting. Sergni Bernardina. Señor Bernardina. Conoce conversar con ha dedicado su vida artístico y nos que conoce un tiki más ya cerca y toma algún tip valioso se canje. ¿Está claro? Pampe. Sergni, cuéntanos un tiki de tu vida. Bom, eh, eh. Pergunta, então pergunta que sempre orei na um trâmite, pensava não me começar. O que estava da parte mais difícil de bebida? A parte mais difícil de minha vida estava tá tomar uma decisão que uh, que me vai estudar. Onde que vai descobrir depois? Bom, mas é diferente coisa. Para me pôr em é, é, é, é, dúvida, mas decidi de estudar outra coisa antiga. Ora, casa. Uhum. Como tinha pessoa, como o Axel Padim kita probutin panang para nos chega na parte de separação. Bosa é que se vai encontrar um batalha martírio para caber clavo, pois uma passador de coisa. Separação é um coisa terrível, terrível, terrível. Pero que que se está? Solamente no momento que o bobac um rende para o uiterlijk, então não vai por de match que rende. Então, meia significa que conhecer a gente suficiente bom, que a gente conhecendo, o suficiente bom, então que você tome decisão junto, okay. de van smelt mi cubo para um. Ok. Pero hobby piano você chega assim aqui, não se nota smelt, então não está querendo assim aqui. Então, agora você chega assim aqui, e agora tem lugar para pôr um copo de 30 meia assim aqui, um copo de 30 meia aqui não, aqui não, aqui não. Ага. Антаво примие. А? Это хабри. Pero это синяки пурвабие. А? Бомбабие. Então isso aí tá passa com a relação. Não te vira um, nunca. Pessoa eca, eca, de resto mais teca. Vai comer, Seguir papia? Ou vai comer? Ok, vai comer. Visto? Danke Naturis, nanco assim nós também, espécie na boneriano, que seguro seguro é um tempo valioso. Nemes. Tem uma mão que me terra assim, me pira. Oh my God. não Me como é que passa comigo? não Me não tem que entender sério, me tem que entender para outro tempo mais valioso, não é não Eu quero me te ajudar, me ajudar.